Windows. Bir dənə bahalı klip istəyirəm, amerikanski. Amma bahalı da. Bir dənə maşın gəlsin, ləzzətli sürücüsü ilə zadla, partlayış bir şeydə. Onu çəkə bilərik mənim üçün. Seç. O. Nə zor maşındır. Deyim bundan istəyirəm. Şəhərdə də görmüşəm bundan. Alana. Problem deyil. Allah. deyirsən, nə xəbər deyirsən? Sən də kartla da atmena ver. O boyda yol gəlmişəm, kartla atmena verim. Qaldı biraz borcum onu ödədim Qaldı bir tək canan o da xaliqə Yaxşılıq elə tulla dənizə Balıq bilməsə də çatar xaliqə İki güləm var biri özümə Biri mənə at birin özünə Hər iki yolun biri dolaşıq Hər iki başın biri qarışıq Vardı biraz borcum onu ödədim Qaldı bir tək canan o da xaliqə Yaxşılıq elə tulla dənizə Balıq bilməsə də çatır xaliqə Çəkir tərəzi, əməl əvəzi Hardadır bəla, oradadır məsi Düşə başıma dünyanın səsi Bir də xışıldayan pulun kisəsi Necə Musa tutdu bəsa Sənin əmrud o da atsa Yaşayarsan necə Yusifdir çəkdiyimiz Sən olduğunda bizim sərtliyimiz Olduğun yer bizim səhvliyimiz Tək olduğun vaxt bizim təkliyimiz Yekən diva bizim bəkliyimiz Sənin yığdığın bar bizim əkdiyimiz Vardı biraz borcum onu ödədim Vardı biraz borcum onu ödədim Qaldı bir tək can o da xaliqə Yaxşılıq elə tulla dənizə Balıq bilməsə də çatar xaliqə